hivi inazungumzika mjini. Ni stori kuhusu Feitoto, ni stori kuhusu askari wa Zanzibar, ndo vitu ambavyo ni vikubwa. Ni stori pia kuhusu wimbo wa Zuchu, si ndio? Sasa leo nakuletea stori hii hapa. Ambaluti bwana amefunguka vitu vingi sana kuhusu ile video ambayo ina trendi kwenye mitandao ya kijamii video uh, ya mwana ya polisi huyo wa Zanzibar. Sasa Ambaluti amefunguka vitu vingi sana, akasema ah, huyu uh, askari anabidi achukuliwe hatua kwa sababu kosa ambalo amelifanya ndo kosa ambalo pia liliwakabili Ambaruti pamoja na mme wake. Sasa yani, bora Ambaruti alikuwa na mme wake kuliko huyu mshikaji aliyekuwa akifanyiwa. Ambaruti alikuwa anafanyiwa pia naye akafungwa eh? Sasa huyu askari pia anatakiwa asiachwe hivi, si ndio eh? Basi saa, karibu sana kwenye channel na hii ni Swahili Tune. Of course, mimi naitwa Ahmed JR e Junior, endelea kusubscribe